izgubili. Malo kasnije. Obuče. Čekali smo se namestili na onaj gumi. ušao kukuruz. Levo. Mhm. Levo, levo. Sjedi. 260. Bravo. Dobio. Pazi, mrda se još, mrda se još. Popravi. nešto pustila da izduva, pa ćemo otići po njega. было ему годно. А И мужик. Чего, куать, а? šta misliš? ga pa i dolupi. Od ovaj desni kako je slovljen. Da, da. Op, idemo se. To ima godina lepo. Pravi može, vi koliko je stršan. Ajde ovo, nema. Nema dvojku. Ne, jedinicu doj nema. Ovo? Pe, vio? 6-7 godina. Deda, pravi dedica. na 100 metara. Pucaj. Bravo nastavno. Imao sam osjećaj da ćemo uspjeti da mu priđemo zato što je ovaj, došli smo pored autoputa pa da se neće čuti. A kopao je mi šveljak tamo. Po nešto je on tamo. Mislim ja snimao dok mu dolazi. Da, 104 metra tako da. Nije mogu pogotka u špicu njuške tako da je ili da se okrenu u momentu kad nama se ga puku glavu. Ajde se ti meni objasnio ovo. Ja bi ovdje vidio 2.40 ste ovo. Rikošetira? Ovo je izlaz di... Da. Ja se ga mu ovdje pucao. To si on ne dobio. On je rikošetirao pa je pogodio u glavu i... Puška je prazna, znaš što će... Mm, dobro vidim da me slika pa se pitam. Znaš šta jedno je sigurno, ovo me lobanju nešto, vjeti. shotgun. not gidiyorsun? Грубо, грубо, грубо, грубо, грубо. Бра, да без другов. Ой, проебежи, десно, десно, десно. Ну ж там не буде давати руки. А то я не думаю, що. Вода. Evo kravi. Eh, Možemo sad da uđemo. Vidiš dalje krv? Ne vidim. Pa traže. Pa gledaj Miki. i pored upornog traženja koji imam metar. Ne? Nešto me ocije, čekaju se neke velike. Pa znam, pa pošto sam. Da ti uđe, da ti dođe do kola. Ha? Ja sam mislio da je na 80 ono došla. Ne, može veličina da se vidi dok je ne snimamo pored tebe. da Ne svaka velika. Pa znam, ali ove ovaj velike budu još veće. Treći mužjak. Ajde Ono, ono tamo su one strane, ovu te ljudi gledati. Pa kad je živo. Ti ja vidiš to kreće. Ovo je. Uf. Uh. Nije tako mater. Ovo možda tri. No, evo je. Oho. Hvala, brataš. Planka. Ima metar Metar lagano. <laughs> Nikad lepše nisu pucali dva ste tri. E da vidite njegov tužno lice sa one strane kamere. Gledam razmišljam, smetaju muši, daj da odsečemo, da može se smeje oko cele glave. Za ovu jedan štandišak. Ništa, 2, 2, tri ide na prodaju, ako ima zainteresovanih, 2, 4, 3 je zakon. I <laughs> Sitna, sitna, sitna riba pljuckavica. Mogla je i pet, ali je Znam Za Umal, a lepo se slako. Dobro. Opet uspješno Da, da. Previše ih ima. Komercijala 50 evra noć, ko će, može. Koliko si meni to ovdje čega? Njemu je ovo gratis samo da vidi koje su moje sposobnosti. Sljedeći put ga šišam. Vidio ga su sposobnosti. Brijem ga na suvo. <laughs> Tri promaš. <laughs>